uhoraho gitandara kizima wewe umenyesha ibyakahise byakubu hamwe n'ibyakazoza tuje imbere yawe mwami kugira ngo udusobanurire utwigishe buno butumwa bwiza washatse kudushikiriza ubicishije mu bigereranyo ubicishije mu bigereranyo ukabiha umusabyi wawe wakoresha ari we daniyeli none rero mwami dukoresheje ubwenge bwa kimuntu nta n'ikintu na kimwe dushobora gutahura yamara dukoresheje ijambo ryawe gusa niho dushobora kubitahura none mwami tuje imbere yawe rero kugira ngo abari wewe udutahuza duhe gutahura mwami mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari mpejeje kubivuga turi burabe ibikoko bine daniyeli yeretswe bitwereka amateka y'isi mu mvugo ya gihanuzi reka turabe daniyeli igice cy'indwi amaze kurota inzozi ndagira ngo muno murongo wa mbere mugenzi dutahuremwo ibintu bibiri bikuru bikuru daniyeli hari mu mwaka wa mbere berushaza umwami w'ibabuloni ari ku ngoma ni kuvuga ngo hari ku bwami bwa babuloni nebukadineza yari yapfuye hariko haratwara umwuzukuru wiwe berushaza berushaza yariko aratwara ni kuvuga ngo yari ingoma ya babuloni ikibandanya ibi biradufasha iki bidufasha gutahura ngo tumenye aho buno buhanuzi bwari guhera bwari guhera igihe abwerekewe naho nyene hakaba hari ku ntwaro ya babuloni iki ni ikintu ca mbere uno murongo utwereka ikigira kabiri duca tubona ngaha nuko mu mwaka wa mbere berushaza umwami wa buroni ari ku ngoma daniyeli yarose inzozi abona ibyo yerekewe mu mutwe ari ku buriri bwiwe maze yandika ibyo yeretswe arobanura arobanuramo ingingo zikomakomeye aha rero duca tubona ikintu cya kabiri daniyeli yakuyemo ingingo zikomakomeye avuga ati birakwiye yuko bino bintu ndabyandika iyo bavuze ingingo zikomakomeye duca twumva yuko yanditse mu buryo bw'imfunyapfunyo cyangwa bwa rezime iyo baguhaye rezime burya iroroha gutahura ku muntu yategeye umubyeyi akagira ubwenge yamara imburabwenge n'umuntu adashobora kwicara ngo ategere neza ibintu birashobora kumugora gutahura nicyo gituma twatanguye dusenga imiyaga ine yo mu kirere isenyarira ku kiyaga kinini birakwiye yuko dutahura ino miyaga yasenyeranira ku kiyaga kimwe kinini reka tugende turabe mu byahishuriwe yohana ni igice cy'indwi ku murongo wa mbere hagira ati kandi iyo bibiriya ivuze ngo isi ibiri kiravuga ku butaka ahantu atabantu benshi bahari iyo bibiriya ivuze igiti ibiri ko iravuga umuntu iyo ivuze igiti kibisi ibiri kiravuga iravuga umugororotsi iyo ivuze igiti cumye iba iriko umunyabyaha rero hano bamarayika abona mu byo yerekewe mu ijoro mbona imiyaga ine yo mu kirere isenyerana ku kiyaga kinini daniyeli yabonye ibi byago bino bintu byose bizanana bivuye mu turere twose isi ibamwe ni kuva mu burengero mu buseruko mu buraruko hamwe no mu bumanuko hose havayo imiyaga izanywe n'ibyago none imiyaga y'ibyago yari izanywe yari ije kubera iki hano ku murongo wa gatatu muri icyo kiyaga hiburukamwo ibikoko bine binini bidasangiye ubwoko hariya muri mu byahishuriwe yohana igice cya cumi na gatatu ku murongo wa mbere aho nyine igihe igisato aricyo cya satani cyahagaze ku musenyi wo ku kiyaga ibyahishuriwe yohana yohana avuga ngo mbona ikiyaga mbona igikoko kiburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe cumi n'imitwe ndwi ku mahembe yacu, hari imigara cumi no ku mitwe yacu, hari amazina igihe daniyeli yariko arabona bino bikoko byose yahavuye abona bifise ishusho n'iy'umuntu daniyeli mu by'ukuri yariko arereka iki nk'uko igihe umumarayika aje kubimusobanura neza igihe umumarayika aje kubimusobanura neza daniyeli igice cy'indwi ku murongo wa cumi n'indwi umumarayika aramubwira ati ibyo bikoko bine uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi mumarayika yarabisobanuriye daniyeli neza arabimubwira yuko ibyo bikoko bine yabonye ari abami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi kandi nk'uko twabibonye muri daniyeli nye igice hazobyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera nk'uko twamaze rero kubibona ngaha mu murongo wa gatanu igice cya daniyeli cy'indwi cya daniyeli ku murongo wa gatanu daniyeli yabonye yuko inyuma y'ubwami bwa baburoni nk'uko yari yabisobanuye nebukadinezari hariya mu gice cy'indwi yuko inyuma y'ubwami bwa baburoni hazoza ubundi bwami bukomeye buruta ubwami bwa baburoni gukomera ubu bwami nabwo ni ubwami bw'abamedi hamwe n'abaperesi turo umwami w'abamedi yavuye atera atera i baburoni kubera yuko baburoni cyari igisagara kinini cyari gifise uruzi efurate runo ruzi efurate rwatemba rugatembera i baburoni nka kuriya kandi niyo bakoresha kira kintu cyose abamedi bahavuye bagomera runo ruzi bararukamya gutyo abasoda babirushaza babura inkome inkomezi zo kurwanya abasoda b'abamedi gutyo igihugu cya baburoni kirafatwa gutyo ubwami bwa baburoni bushigwa hasi hama mu nyuma haca hakoza ubwami bw'abamedi yamara abamedi baratanguye gutwara babaye abantu batwaye isi ba mbere bigaruriye ibihugu byinshi cyane ku isi barategeka cyane ku murongo wa gatandatu hanyuma y'ibyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe mu mbavu zaco cari gifise amababa ane nk'ay'igisiga kandi icyo gikoko cyari gifise imitwe ine gihabwa ubwami mugenzi ndagira ngo bino ubitahure neza kino gikoko kigereranya ubwami kandi cyari gifise ubwami umwe uyu mwami nawe akaba yari alexandre mukuru alexandre rogra igihe alexandre rogra umwami w'abagiriki yigarurira isi yose yari umwami akomeye cyane ibindi kubabwira ni ibintu byabayeho bivugwa na histoire igice cya cumi na gatatu ku murongo wa kabiri daniyeli avuga ati “Icyo gikoko nabonye casaningwe twamaze kubibona amajanja yacu yari ameze nk'ay'idubu ingwe twamaze kubibona yuko igereranya n'ubwami bwa baburoni idubu twamaze kubibona yuko igereranya n'ubwami bw'abamedi hamwe n'abaperesi akanwa kacu kari kameze nk'ak'intambwe twabonye yuko intambwe igereranya ubwami bwa alexandre rogra kandi inyuma yiwe haciye haduka abagenerali bane baciye bagabangana ubwami bwiwe bune ukurikije ibirere bine by'isi hama ku murongo w'indwi hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngiranya mbona igikoko cya kane iki gikoko cyari giteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi cyari gifise imihaha minini y'ibyuma kiratabagura kirajajanga ibisigaye kibisiribangisha amajyanja yacu cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byakitangiye imbere kandi cyari gifise amahembe icumi aha rero tugiye mu busobanuro bwa nyabwo Eh, hanyuma y'ibyo mu byo neretswe mu ijoro ngiranya mbona igikoko cya kane twamaze kubona ibikoko bitatu none ubu daniyeli abonye igikoko cya kane giteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi ni iby'ukuri kino gikoko gitandukanye n'ibindi bikoko byose kubera iki cyaje ari igikoko gikomeye inyuma y'abantu bajenerali bane mu generale umwe hariya mu gace k'ubutariyani i roma hahavuye naho nyine hakomera gutyo ubwami bw'abaromani burakomera cyane bwuzura isi yose buba ubwami bw'akataraboneka ku isi yose bwabaye ubwami bukomeye cyane cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kino gikoko cyari igikoko cy'ubuyobe kubera yuko cyakoze amayoberwa menshi cyane hariya hariya muri ariko ari ibikoresho gusa by'abaromani itegeko rya vikayisari rikaza rigashika iby'isirayeli yuko uyo muntu yiyita umwami w'abami yuko akwiye kwicwa uku niko yesu rero yishwe yishwe n'ingoma y'abaromani ariko badashitse kuri tere bakoresheje ibikoresho by'abisirayeli gito nuko byagenze roma ya gipagani yatwariramwo mwitegereje rero ku murongo w'umunani ayo mahembe daniyeli abandanya avuga ati mbona muri yo hameze akandi gahembe gatonya imbere yako hakugwa amahembe atatu mu yari ahasanzwe maza ako gahembe nkabona kw'amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye hariya muri daniyeli igice cyumunani ku murongo w'icenda kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gatonya karakura kaba rinini cyane ryerekera ibumanuko n'iburasirazuba no mu gihugu cy'ubwiza imbere y'uko dutahura ano majambo reka turabe daniyeli nawe amaze kumva yuko iby'icyo gikoko cya kane giteye ubwoba kandi gikomeye cyane ku murongo wa cumi n'indwi daniyeli ku murongo wa cumi n'icyenda n'ibya rya rindi ryamera rigatembagaza ya yandi atatu niryo rya hembe ryari rifise amaso n'akanwa kihayagiza ryaboneka ko ari rinini kurusha ayandi magenzi yaryo ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe maze nitegereje mbona iryo hembe rigwanya abera kandi rirabanesha gushitsi wa mbere na mbere aje atsindishiriza abera bisumba byose nuko igihe kirashika abera begukira ubwami maze wa wundi kandi arambarira ati icyo gikoko cya kane kizoba ubwami bwa kane ku isi twamaze kukibona yuko ari ubwami bw'abaroma kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose buzotabagura isi yose buyisiribange buyijajange nk'uko byabaye kugeza n'aho ririmbura canke ubuno bwami burimbura umwana w'imana yesu kirisito ku murongo wa mirongo ibiri na kane kandi ku by'ayo mahembe cumi muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami cumi ntago nirirwa ndabadondagura ngaha kuko kahise karabadondagura harimo abafaransa abarimanye harimo abongereza hamwe n'abandi maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu ni impamvu ki daniyeli cyane uno mumarayika yabwiye daniyeli yuko uno mwami wundi azoza azobatandukanye n'abandi bami kandi nawe yitwa umwami ni iby'ukuri bishobora kuba bitandukaniye ku kintu kidasanzwe kubera yuko bami ba mbere bazaba bahari mu gutwara ni kuvuga ngo imvo za politike gusa yamara uyu wa kabiri wewe aje nimurabe ku murongo wa mirongo irindwi na gatanu isumba byose azoyivuga ko amajyambere y'agatituro kandi azocobogoza abera bisumba byose azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekegwa mu maboko yiwe bitewe kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira ariko imanza zizoshingwa bamwaka ingoma yiwe bayikombore bayiherengeteze gushitsa ku muhero ni kuvuga ngo uyu mwami we azoza azoba atandukanye n'abandi bami bamwitangiye imbere ku kintu kidasanzwe nk'uko tubibona hano muri daniyeli igice cy'umunani ku murongo w'icenda ryakondotse mu kibanza cyaryo hakamera ane hano ku murongo igihe ingoma yabo ku murongo wa mirongo ibiri na gatatu igira ihere abanyabicumuro bamaze kugwira hazobyuka umwami w'umujinya azi guhirikana ububasha bwiwe buzoba bukomeye ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe nk'uko twabibonye azoba ari ububasha buvuye kuri satani azogeseza bitangaje akora ibyo yigombeye atunganirwe azogeseza abahambaye bo n'ubwoko bw'abera akenge kiwe kazotuma iby'ubu gunge birorana azokwigira agahambaye mu mutima wiwe ageseze benshi ataco binona mbere azohaguruka kugwanya umwami w'abami ariko azovunagurika atawe umukozeko kandi ivyerekanywe vy'ubwira bugaca vy'iyo misi byavuzwe n'ibyukuri mugenzi ndashaka noneho yuko dufatanya bino bintu kugira ngo dushobore kubitahura neza hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohana igice cyaho cya kabiri hatubwira ku byerekeye ishengero rya perugamo inyuma ya simuruna bino rero tugira tubitahure neza igihe yesu kirisito yaza twamaze kumva yuko hari ko haratwara roma ya gipagani twamaze kubyumva hama rero turi ko turagerageza kugira ngo dutahure byandikiwe amashengero indwi ano ntabwo ari amashengero indwi azobaho ahubwo n'ibihe birindwi ishengero rya kirisito ryategereza kubamwo maze ishengero rya mbere rikandikwa igiki irya kabiri rikandika igiki ni kuvuga ngo ibyabaye mu gihe cya mbere rikandika ibi ryabayeho mu gihe mu gihe cya kabiri kikandikwa ibi hama ishengero ryabayeho mu gihe cya gatatu rikandikirwa ibi rero ishengero rya mbere ryabayeho mu gihe cya mbere ryari rya efeso ryatanguye kubaho igihe yesu kirisita avuye hano ku isi gushitsa mu mwaka w'ijana aho intumwa ya nyuma yari ipfuye ariyo yohana hama ishengero rya kabiri ryari rya simuruna inyuma y'izi ntumwa abi Perugamo atufise inkoti karishe aravuga ibi ngo ndazi ahuba kariho umugwa wa satani uri iyo dusomye umugwa mu kigiriki bavuze ati handitswe intebe ya satani yuko ubwami bwa rino shengero bwari bwicaye ku ntebe ya satani niho umugwa canke intebe ya satani yari iri muri buno buryo nyene niho ishengero rimaze kwicwa rikaguma rigwira umwami Constantino yavuye aheba ubutware bwiwe agenda kwiyubakira igisagara yiswe ngo Konstantinople hama aca yegurira uwatwara ishengero icyo gihe amwegurira ubutware acamwita papa gutyo rero papa ahinduka acaba umutware w'ishengero yongera aba umutware w'igihugu wo mu buryo bwa politiki hamwe no mu buryo bw'iyobokamana gutyo nicyo gituma hariya muri daniyeli twabonye yuko ubutware bwiwe ari ubutware buzoba butandukanye n'ubundi butware n'ibindi n'ibindi byinshi bikaba byabaye hakiri kera cyane mu mwaka hafi mu myaka y'amajana atatu na cumi n'itanu kuduga niho ibintu byinshi byahinduwe haba ari gusenga abantu haba ari ni ukuvuga ngo kuyirega haba gukuraho isabato bakayishyira ku munsi wa mbere w'induwe haba gutangura gusenga ibigirwamana ngo aberanda abantu bapfuye haba gucura amashusho yari manini manini ibigirwamana by'abapagani byahora bisengwa kera batangura kubibatiza ati we tukwise mariya ati we tukwise yesu we tukwise petero uko batangura kubibatiza amazina aboneka muri bibiliya kugira ngo nabyo bitangure gusenga kurengwa n'abakirisito yiciye iwanyu aho satani aba ikino gihe ishengero rya perugamo ryarahuye n'ibyago hategereza kubaho abizera b'intamuheba ba bandi bafise ukwizera